Сега бутай е така с пръщата, да излезе от другата страна. Ей така. Бутай, е, да. Е. Така. Из... А, издърпа я. Още, още, още да се прибере и това конче Още. така. Още, още. Така. Така, сега. Хващаше и това и удръж да, това са днеските литики, време чички. И набиваш конеца да се прибере към другите. Силно. Силно. Така. А, точно така. Няколко пъти. Много е забавно. Така. Сега. Сега от другата страна обратно. Айде. Давай сега. И сега една бетичка. И сега следва да прибери. Да, така. Това е децата, но си имате. Да, страшно. Хареса ли ти? Е, така едно след друго да, се врежат момчета. Довиждане. Довиждане. А, няма дупка, мамо. Виж, те трябва да се разминят. Искаш аз да натискам? Ами да, аз не че ходя от двете. Борка, Наташата да отива. Така. А, дърни си крака. Дърни си крака. А, не, не, тя ще удари крака. А, не. А, така. Добре. Намерих О, Да. Айде. Айде сега връщай се от тук. там. Мушкаш там. направи си ли снимка на малко? Ами, не, не мога. Ти трябва да мога. Остава. Трябва да натиснем другия педал. Айде. Оп, да не паднеш. Браво! Айде сега да се запишеш името като майстор. Леко? Можеш ли да пишеш? Само Ванеса може да напише, ама Да. Хайде, и Няколко. печа. А, не сме за много да разгледаме. Заповядай. Браво! Колко са години? На 6. Напиши да го можем, пише 6. Напиши 6 и буквичката е друга. Мисли на коя страна е обърнато 6. Становище получи този списък, знаете. Да, много изтъкало. кто город привлекательный чемпион чемпионата Европы. Чемпион всяких. Thank you. Извинявай, слушам. те.